前面嘛，看着前面。赶前面走吧，你赶前面哎呀，走吧，人就去啊。哎，走吧，妈。哎，你别你嘛，直接走吧。那些小王八，那些都来吧。

啊！哎，我我我我我，我嘛？嗯。 啊，你们拿自家住哇？有我的对面嘛，修嘛修嘛，不是一起过呗？哎，啊，就是那条对面都没来呼你，那是你付三万俺们有老说的，可是都是那天价格老你们那个 等么样有哪多看过，得看过就，你是农村有，没怕得有，是那是的话有哪多考过，啊，我怕一些接鼻子的活我不多，去干起点有我爱美。咋的？都都怎嘛？你有老子考过，没事头老板。